Euskal Administrazioetako enpleguaren arazoa oso aspalditik dator, eta konponbedirik jarri nahi izan ezaionez, okerrera doa jakina. Privatizazioen errezeta zaharraren osagai bada, lanpostuak ezegonkor bihurtu, ustu, malgutu eta zerbitzu publikoen kalitatea kaskartu. Hau, nahi eginda dago, ez da zoritzar bat. Labek urtero administrazio ezberdinekin negoziatzerakoan, EAEko edo Nafarroako gobernatatik hasita azken udaleraino enplegua jarri du lentasun. Enplegu planak adostea, behar den enplegua sortzeko eta ez nola nahikoa, egonkorra. Langileek aspalditik, baina epaitegiek ere arrazoia eman digute oraingoan. Kontratazioetan iruzur handia dago, bemeineko tasuntasa onartezinak eta egituretan edo lanpostu zerrendetan agertzen ez diren lanpostu asko dago. Pandemiak langilok beti salatu izan dugun arasoa argiago jarri dio jendarteari. Euskal Administrazioek gardentasun, kudeaketa eta baliabide araso ondia dute. Era txapuzeroan eta gintekeriaz jokatzen du jaularitzak. Eta langillon alegin itzelak ez dira nahiko gabezioiek ez galtzeko. Eta ez dira balioan jartzen. Txalotxo batzu ez gain, baliabideak behar dira. Langiloak ezinbesteko baliabidea gara. Jende asko falta da, eta bai, prekaritatea handia dago. Behinbeineko tasuna, prekaritatea eta zapalketa da. Esan bezala, epaitegiek arrazoia eman digute, eta behinbeineko tasak eta honek pertsonen gan duen eragina agerian utzi dute. Baina ez dute arazoa konpondu, eta pilotak aginterin teiatuan jarraitzen du. Gobernuen eta zarrek ez dute funtzionatu, eta ez dugu hoietan itzaropeni jartzen, Deialdi publiko eskazak izan dira eta eskazak proposatzen jarraitzen dute. Eskutuko lanpostuez ez dute hitzegin nahi. Kontsolidaziorako proposamenak murritzegiak. Kidego eta eskalen lege proposamen esnaiko batekin marroia gainetik endu eta madrilera, epoe edo ebeb delakoari begira, jarri nahi salo-salo. Zalbo gaude bai, Plantillak haunditu egin behar dira, ratioak hobetu, lanzama jasangaitzak zuzendu. Horretarako lege propioak behar ditugu. Agintariak, erakundeak, alderdiak horretara jarri, langiloi eragiten dizkiguten atalak, langiloekin adostutan oski. Lege hoiek tresna eta bermea izan behar dira tokian tokiko errealitatearen alabera, negoziazio kolektiboaren bitartez, konponbileak adosteko. Benbeinekotasunaren gehiagik amaitu, privatizazioekin amaitu, eta publifikazioak planifikatu. Plantilla gaztetu aurre jubilazioak errastuz. Alegia, zalboezpen eguera hauek ez errepikatzeko tresna legalak behar ditugu. Irtenbide kolektiua negoziazio kolektiuaren bidez eman behar zaio. Eusko jaularitza gustora dago egoerarekin, langileak zatikatzen, guztiok madrilera eta ipaitigitara begira, eta privatizazioak eta prekaritatea irabazle. Labek langilok mobilizatzen jarraitu behar dugula berresten du. Apilaren ogeita bian, denok grebara.